En una acción inédita a Cataluña y la resta del territorio peninsular, activistas independentes y miembros de pirañas vaganas van a aturar un camión que transportaba vacas a l'escorxador de Mercabarna de Barcelona. Nuestra intención era parar el camión y en ese tiempo negociar con la empresa para que nos cediesen un animal y así mm, dejarle vivir su vida. Diverses activistes van bloquejar el pas del camió amb flors posant de manifest que era una acció pacífica, mentre dos més s'encadenaven a la part del darrere del camió i la resta donava aigua als animals, amb l'objectiu d'intentar reconfortar-los en els darrers moments de la seva vida. No podem mover el camió, que hi ha gent atada, eh? No, no, que no. El transportista en, primer momento reaccionó de una forma un poco violenta porque quiso arrancar el camión, incluso habiendo activistas delante y yo y mi compañera detrás encadenadas. Los seguridad de Mercabana la verdad es que se comportaron porque no fueron tampoco, eh, como diría, mm, violentos con nosotros e intentaron mediar entre nosotros y el camionero. y bueno, y al final cuando vimos que ya no fue posible, pues nos fuimos. El col·lectiu Piranyes Veganes se sent animat a dur a terme altres accions semblants en els pròxims mesos, donat el suport popular rebut després de l'acció, tot i no haver aconseguit l'objectiu inicial. Hubo mucha gente que reaccionó mm, de forma positiva que está intentando dejar de comer carne, nos llegaron muchos mensajes de este tipo. Aunque esta vez no conseguimos el objetivo, vamos a seguir intentándolo porque pensamos que cada paso hacia el veganismo es bueno.